イムはいいもらっちまうぜ Get ready, fight! うっ 絶好調行きますよ上がってきたぜ Get ready, fight! あら <laughs> 行くぜ Get ready, fight! は地上999メートル人はなぜトライタワーに登るのかぜひもねそこにタワーがあるからさ m m <laughs> 譲る気はないわよザック様が嵐を呼ぶ Get ready, fight! ガッチャガチで来いチェックしときな Get ready, fight! した 絶好調勝ちに行きます満を持して俺様登場 Get ready, fight! さてとそろそろ始めるか だ死にてえのか Get ready, fight! 突破し Get ready, fight! 死ぬと分かっていてもやらねばならん時があるいつかは 神のみぞ知だが俺様はそれを知っていた Get ready, fight!

2期早く呪文を、 ザンプーをアドザンプーをアドザンプーを俺たちは億万 h e